Vou tocar o sucesso de umas bandinhas. Essa daqui vocês conhecem? yeah. tchau, tchau, tchau. Isso aí, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Também vai lá curtir minha página no Facebook.